কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক তেনে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ' মই আজি মানে আৰম্ভণিখিনি আজি ৰেকৰ্ড কৰি লওঁ তো ভিডিঅ'টো কি কি কৰিলোঁ কি কি নকৰিলোঁ চাই থাকক আৰু আমি এক ঠাইত গৈছিলোঁ তো কি ক'ত গৈছিলোঁ চাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰত আহি আছে আলহী ডকাই আলহী আহি আছে চাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'ক আগলৈ চাই থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'ক যদি ভাল লাগে প্লিজ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰি দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ক আগলৈ চাই থাকক এইফালে আমাৰ আৰু বেটী আৰু এইফালে আমাৰ ওচৰৰ এজন বন্ধু তো আমি যাই আছোঁ পেলং খুৰীহৰত খুৰীহৰত অহাৰ উদ্দেশ্য আছে আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈ তেতিয়া গম পাব ঠিক আছে নহ'লে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ বহুত গৰম দিছে সেইকাৰণে বেটি আৰু মই বাৰান্দাতে বহি লৈছোঁ মা ভিতৰত আছে খুৰীহৰ লগত গল্প কৰি আছে এইখিনি হ'ল চিনি পাইছেনে এইখিনিক এইখিনি হ'ল আমাৰ বেটীখিনি যে বান্ধৱী আছিল একজন সেইদিন যে আমি আলহী খাব গৈছিলোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ ভণ্টি হ'ব আৰু আমাৰ বেটীখিনিৰ মাহী হ'ব পেহী হ'ব চৰি ত' আহিল আমাৰ বাই হলা তো বাই হলক আনবা যাবা গিছিলি কেনে তাৰ লগতে আমিও আহিলু আৰু খুড়িহৰত আহিলু কেন খুড়িহৰত আবু হলা আহিছিল খুড়িৰ মা আৰু খুড়ির বহিনী আহিছিল তো আমি তামাক লগ ধরবা আহিলু সেদিন মা নাযা কারণে আবু কৈ আছিল তো মাই তামাক লগ ধরবার কারণে আহিল mantap bisa lapor sama sama apa dia yang nak jangan enggak enggak enggak enggak gimana enggak ah enggak 또 있었어. আবু গেল এইবাৰ আবৈ কয় মোৰ হেঙ্কা বুলি আপি চাব লাগে মামাৰ কাৰণে শুনা পায় লাজে লাগে মোক বহুত কিমান ভাল ভাল আপি আছে মামাৰ কাৰণে একজন চাব লাগব মামা চাকৰি কৰে বি এছ এফ নতুন নতুনগুৰি চাকৰি পাইছে এইবাৰ আমি যাবলৈ ওলালোঁ ঘৰত ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহিয়ে ভাইটি একজনে দি গ'ল এটা বস্তু এৰ পাপাই অৰ্ডাৰ কৰি দিছিল পেটিৰ বস্তুটো এইটো মানে ড্ৰামছ বেটিৰ খিলনা বেটীয়ে বহুত ভাল বাজে বাই হ'লা কালি অহা নাছিল আমাৰ ঠাই আজি আহিল মানে আমাৰ খৰি ঘৰতে এক ৰাতি থাকিল আমাৰ ভাইটিয়ে ভাগিনা হ'ল আজি একে সময় না আমি আমাৰ ঘৰতে থাকিল এইবাৰ আজি আহিছে এইবাৰ কৈ কদিমেনা ৰাখিম আমাৰ ঘৰত অঁ চাই থাকক আপোনালোকে কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ খুৰাব পাই অঁ ধৰিয়ে খুৰাব লাগিব নাখাবলৈ আৰু নাখাবলৈ আৰু একবাৰ একবাৰ খা দে তুমি খা দে আৰু এইফালে হৈ আছে মেকআপ আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু এতিয়া মেকআপ হৈ আছে এইফালে কিংকি কান্দিছে দে কিংকি মেকআপ কান্দিছে দে Eh, eh, singgalung na. Loza, loza. Singin, singin, singin.